महोबा से देवेंद्र सोनी की रिपोर्ट महोबा एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी जिससे एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया मौत की खबर सुनते ही दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पीएम को भेज दिया और बस को ड्राइवर सहित कब्जे में ले कार्यवाही में जुट गई है मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बहादुरपुरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग छिहत्तर का है जहां टोला पातर गांव निवासी संतोष अपने साथी नरेंद्र लसाथ किसी काम से पनवाड़ी आ रहा था तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक कर माच दी और काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई सवारियों के चीखने चिल्लाने पर ड्राइवर ने बस रोकी बस में फंसे दोनों बाइक सवारों को निकाला गया आनंद फानन में दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पमवादी ले जाया जहां डॉक्टरों ने एक मुंह देखते ही मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत गई आपको बता दें कि रोडवेज के जिम्मेवारों की अनदेखी के चलते आए दिन बस चालकों की लापरवाही की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं का फोन लंदन में आया लड़का लड़का अरे बस हाँ हाँ क्या हाँ। नाम है तुम्हारा दिलीप पिता का नाम खत्म हो हाँ राजपूत हाँ हाँ और सोलह मोबाइल नंबर जी गए थे घर पहले सबसे पहला को वोट सबसे इंस्पेक्टर साहब गए थे तो सेंगर साहब नहीं गए थे जैसे जी नहीं गए थे हाँ। तो तुम अपने के माध्यम से पहुँचा नहीं हाँ, सका हाँ पहुँचा सका के माध्यम से पहुँचा उसको ऊंचाई जब भी टैक्स भरे तब तो पहुँचा तो- हाँ, तो जब भी टैक्स भरे नहीं जब भी टैक्स भरे मैंने जब तो पहुंचा है तो पहुंचा पहले बताओ कितना लगेगा अगर ज्यादा होगा ना हाँ। तो आपका खाता नंबर पूछेंगे हम आपका खाता नंबर बताओ कितना लगेगा हाँ,